Метал фольгасынан өтө чоң эмес шар жасайбыз жана жибек жипке илебиз анан кагазга сүртүлгөн айнек таякты тийгизебиз шар таяктан түртүлүшүп бир нече бурчка четтеди ошондой эле ордунда калганын көрүп турабыз тажрыйбаны кайталасак кайра эле ошол көрүнүш болот эми эбанит же пластмасса таягын алып жүндүн бөлүгүнө сүртөбүз экинчи шарга жакындаталы электрлешкен шарларды бири бирине жакындатып көрөлү дароо тартылышканын көрдүңүз